sabor de ඒ වගේම අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් පැමිණි මහත්මයාණෙනි ඒ වගේම ගුරු මණ්ඩලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාගෙන් ප්‍රදේශවාසී දෙමාපියන් ඒ වගේම දයාබර දූතරුවන්ගේ අවසරයි ඉතාමත් සතුටු දවසක තමයි මේ මේ දරුවෝ ආචාර්ය මණ්ඩලය දෙමාපියන් සිටිමු. ඒ සතුට ගෙන දුන් සෙනරි දරුවා ඒ තැනට ආවේ කොහොමද මොන දුෂ්කර මැද්දේද ආවේ කියන එක අහගෙන හිටියා. ප්‍රදේශීය ස්ථානාධිපති වෙලා විදිහට මමත් අවංකවම සතුටටපත් වෙනවා මෙවැනි දරුවන් දැයට දායාද කරන දෙමාපියන් වගේම ඒ පිටුපස්සේ ඉන්න ගුරුවරුන්ට අපි ඉස්තුදා දෙන්න ඕන. මම වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම එක දෙයක් කියන්න ඕන මේ දරුවට මේ දරුවට වගේම සියලු දෙනාටම මේ අනිත් දරුවන්ටත් එක්ක අධ්‍යාපනයක් නැතුව අපිට ගමනක් යන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ක්‍රීඩා උපදේශක ගුරුතුමිය කිව්වේ අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඉන්නේ ඒ ලැබුව අධ්‍යාපනයේ කතා කරන මම මේ දරුවන්ට මේ දෙමාපියන්ට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් උනේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපි ලබපු නිසා. ක්‍රීඩා කුසලතාවයෙන් කොච්චර ඉස්සරහට ගියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අධ්‍යාපනය එක්ක ගිය නැහැ. ඊයේ උසාවියේදී දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවට දක්ෂ දැල් පන්දු ක්‍රීඩාවට දක්ෂ මේ ප්‍රදේශයේ නෙමේ මේ පළාතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක දරුවෝ දෙන්නෙක් ඊයේ උසාවි හිටියා. ලැජ්ජාපත් වෙන්න ඕන නිලෑම ඇඳගෙන තමයි මේ දරුවෝ දෙන්න හිටියේ. මොකද්ද වරස? ගංජා ළඟ තබා ගැනීම. මේ සිද්ධිය වුණ දවසේ මම අපරම්බඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ රැස්වීමක් තියලා පොලිසියට ආවා. ඒ රැස්වීම වෙලාවේ මම කිව්වා අර ලැජ්ජානාරය කියලා කියන්නේ සමහර ඒ වගේ මගේ අනුකම්පානාරය නැහැ. ඒක මම නැති කර ගන්නවා. මොකද ඒක කියන්න හේතුනේ අපි අනුකම්පා කරලා වැරදි දෙයකට වැරදි දේවල් වලට පව් මේ ළමයාගේ අනාගතය ගැන හිතලා ඒවා අවවාද කරලා යවුවොත් තවත් කීප දෙනෙක් මේකට යොමු වෙනවා. මීට කලින් උසාවියේදී ඉල්ලීමක් කරා එයාගේ නීතිඥ මහත්මයෙක් මගේ මං කිව්වා මම විරුද්ධ වුණා කියලා. ඊයේ දැන් ගල්පන්දු ක්‍රීඩාවට දක්ෂ යුද හමුදාවට බඳවා ගන්න ඉන්න දෙන්නේ තමයි මේ ගංජා වලට අවුල හිටියේ. එයා පැත්තේ නීතිච්ච මහත්මයා සෑන ෆයිට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කියන්න බැරුණා මම පොලිසියට එනකොට ඒ ළමයි දෙන්න ගෙදරලා හිටිය ගංජාලේ ආවදා. මං කිව්වා මගේ අනුකම්පානාරේ අයින් කරගෙන තමයි මම මේ ආවේ. ඉදිරිපත් කරන්න කිව්වා. උසාවියට දැම්මා. උසාවියට දාලා උසාවියේ වර්ධිකාරය වුණා. ඊට පස්සේ ඊයේ එහා පැත්තේ මේ ළමයා ගැන කියනවා මමත් හොඳට අහගෙන හිටියා. මම උසාවියට කිව්වා අවසාන වතාවට තමයි මෙහෙම දෙයකට මම එකඟ වෙන්නේ ඒ ළමයින්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා කියලා ඊයට විතරක් මම ඒක උසාවියේ රජයේ ගාස්තුක යටත් කරන්න විරුද්ධ වෙන්න අපි හිටියා. තව එක උදාහරණයක් කියන්නම්. එමෝපියටත් මතක් කරේ හොඳ පැත්තට යන්න හොඳ පැත්තට ගියොත් නරක දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න නරක දේවල් වලට පැටලුනොත් කොච්චර අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ක්‍රීඩාංශයෙන් වන දෙයකින් ගියත් ඒ තැනට යන්න බෑ. ඉතින් මම මේ දරුවට සුවපතනවා මම හිතනවා ඒ අධ්‍යාපනයත් අරගෙන දැන් මේ ඕලෙවල් වලින් පස්සේ මේ ඉස්කෝලේ යා යුතුයි. හොඳ පාසලක් ලැබෙයි. ඕනම පාස්ලිකින් අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මේ දරුවා පිළිගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ ඒ සීලම දේවල් යන්නේ ඒ ඉස්කෝලේට. මේ දරුවා කරන දේවල් වල ප්‍රතිඵලය ගන්න ඒ ඉස්කෝලවල. ඒකින්ද මේ දරුවා මාතලේ මහනුවර තියෙන ප්‍රසිද්ධ ඕනෑම පාසලකට මහමායයකට උඩින්ම ගනිනවා. ඉතින් ඒක හින්දා කොතන ගියත් කමක් නැහැ. අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනයි ක්‍රීඩාවයි දෙකම එකමුසු කරගෙන ගිහිල්ලා මේ රටට මේ ප්‍රදේශයට වටිනා කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් සියලු දෙනාටම ශ්‍රී දාදා සම්තුති පිහිල් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම කියනවා කලක ක්‍රීඩා ගුරු ප්‍රදේශක ALCS ගුණතිලක ආනන්ද මෙතුමාගෙන්ද මහවැලි පොලිසියේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමන්ගෙන්ද එවැගේම පෙර සේවා සම්පකාය සමිතිය නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණි මෙතුමාගෙන්ද ඇතුළු සෙන්ඩු දියණිය ඇතුළු දෙමාපියන්ගෙන්ද එවැගේම ගම්මන් සිළුම දෙනාගෙන් සහ සහෝදර ආචාර්ය මාලේ ගුරු මහත්මාත්මීන්ගෙන්ද ඔයාගේ දූ දරුවන්ගෙන් අවසරයි. ප්‍රථම කොටම කලාප කලාප ක්‍රීඩා ගුරු උපදේශක අපගේ ආරාධනාව පරිදි කලාප ක්‍රීඩා ගුරු උපදේශකතුමන් වෙන ALCL ආනන්ද මෙතුමා ඉතා ගෞරවයෙන් යුක්ත නිවසව සභාවට පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම මහවැලි පොලිසිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමන්ද පිර සේවා සම්පකාර සමිතිය නියෝජනය කරමින් අප විද්‍යාලයට පැමිණි ඔබතුමන්ද එවැගේම සෙන්නුදියනේ ඇතුළු දෙමාපියන්ද ගම්වාසී සියලුම දෙනාද එවැගේම සුබපතන්නම් වගේම ආචිෂ්‍යන් වගේන සහෝදර ආචාර්යමාන්‍ය ගුරු මහත් මහත්මිය සියලු දෙනාම ඉතා ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුක්ත මෙම උත්සව සභාවට මුවන් පිළිගනු ලබනවා. සියලු දෙනාම දන්නවා අද අපේ මේ පුංචි උත්සවයේ අරමුණ මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම පාසලේ විදුහල්පතිනිය ලෙස මට ඇත්තටම අභිමානයක් ආඩම්බරයක් දැනුණු දවසක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ මන්ද කියලා කතා කරනවා නම් අපේ පාසල කියන්නේ පුංචි පාසලක්. හැමෝටම දැනෙන්නට ඇති අඩු පහසුකම් වලින් යුක්ත කුඩා දරු පිරිසක් සිටින පුංචි පාසලක් තමයි මේ පාසල. ග්‍රාමීය පාසලක්. වීරමද්දුම් බණාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ 10 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම් ලබන මේ සෙනුරි මද්දුවන්දිදී එනිය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංශයේ කවපෙත විසිකිරීමේ තරගී සව්වෙන් කලාප මට්ටමින් ප්‍රථම ස්ථානයේ වගේ දිනාගනිමින් පළාත් මට්ටමින් නව තරග වාර්තාවක් තබමින් රම් පදක්කම් දිනාගනිමින් ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා රම් පදක්ම ලබා ගැනීම තුලින් මෙන්ම ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබර් තරගාවලියේදී සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානයේ ලබා ගනිමින් රිදී පදක්කමක් හිමි කර ගනිමින් පාසලට වගේ ප්‍රදේශයේ විශාල ගෞරවයක් ආඩම්බරයක් ගෙන දුන්නා. එමෙන් එම දියණිය උපහාරයක් ලෙස තමයි අද මේ සියලු දෙනා ක්‍රේක රාශිය වෙලා මේ පුංචි උත්සවයක් පවත්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී විශේෂ කටයුත්තක්ම තියෙනවා. මමත් මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම පාසෙන් නොසිටි අවස්ථාවක්. මමත් අධ්‍යයන නියෝන් ලබාගෙන ඉවසලා තමයි ඉන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මගේ පුංචි අතපසුවීමක් වුණාද කියලාත් මට හිතෙනවා. මේ උත්සවයට ඇත්තෙන්ම අපේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමිය, ඒ වගේම කොටස් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමන් වගේම කලාප ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජානක සමර දිවාකර මහතා විදිහට සිටිය යුතු පුද්ගලයන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තෙන් මේ මොහොතේ එතුමන් සහ එතුමන් කිසිම කෙනෙක් අපට සම්බන්ධ කර ගැනීම නොහැකි වුණා. ඒ මන්ද කියලා කතා කරනවා නම් අද අපේ කලාපේ කලාපීය විදුහල්පති හමුව නැත්නම් කලාපයේ විදුහල්පති රැස්වීම අද දිනේ යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ දිනේ වෙනස් කිරීමටත් හැකි වුණා. ඒ වගේම දෙමාපියන් ආච්චිෂයින් ගම් වාසයේ සියලු දෙනා මේකට ඒකරෝෂී වෙලා මේ කුංචි උත්සවයේ උත්සවශ්‍රීයෙන් සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ නිසා මට මේ දිනේ පස්සට දාගන්නත් බැරි වුණා. කලාපීට දැනුවත් කරලා ඒ දිනේ පස්සට දාගන්නත් හැකි වුණා. ඒ නිසා කෙසේ වුණත් අපි සියලු දෙනාට බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මමත් නැමැති අවස්ථාවක මේ වගේ උත්සවයක් සංවිධානය කිරීම තුළින් එම දිනේ ලැබූ ජයග්‍රහණය ඇත්තම අප වකිනාකමක් දීම තුළින් දිනියගේ අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාගේම ධෛර්ය ශක්තිය ඇයි ලබා දීමට සියලු දෙනා මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව සියලු දෙනාටම ප්‍රත්‍යක්ෂ ස්තුතියක් මේ අවස්ථාවේදී පුදකල යුතුයි. මේ අතවතාවක් මෙම දිනියට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සමස්ත ලංකා මට්ටමින් ජාත්‍යන්තරයක් ලබා ගැනීම තුළින් දියණියට පවුලට ඒ වගේම තමගේ පාසලට ප්‍රදේශයට විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම තුළින් තමාගේ අනාගත ජීවිතය සාර්ථකකාර කර ගැනීමට දියණිය සිල් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මේ මොහොතේ මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දියණිය අනාගතයේ පැහැදිලි යන්න පොඩි දුරක් තියෙනවා. ඒ දුර අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම තුළින් ජීවිතයේ සියලු බාධක අභියෝග මැඩ ගනිමින් ඒ ජීවිතයේ අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබා ගැනීමෙන් ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ගුරු මණ්ඩලයේ විදුහල් පෙතුමිය සමග තක්පනපල උපරිම සහයෝගයෙන් මේ මොහොතේ ලබා දෙන බවට පොරොන්දුවක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී මේ දියණිය මේ ස්ථානයට ගෑගෙන ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය සඳහා පසුපස සිටියේ මම නෙවෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කලාප ක්‍රීඩා අංශය, ඒ වගේම කලාප ක්‍රීඩා ගුරු උපදේශකතුමන්, ඒ වගේම පාසලේ ක්‍රීඩා පුහුණු ගුරුතුමිය, ක්‍රීඩා භාර ගුරු මහත්මිය විශාල කැපකිරීම කළා. රෑ නොනිදා සමහර අවස්ථාවලදී පොඩි පුහුණු කළා. නිවෙස්වල හිටියේ නැහැ. නේද? ඒ වගේ විශාල කැපකිරීම කළා තමයි මේ ජයග්‍රහණිය අපි අද ඉතා සතුටින් මුක්ති විඳින්නේ. වචනයකින් හෝ උදව් උපකාර කළා නම් ඒ සියලු දෙනාට මොහොත් පින් කියන්නේ මම ඉදිරියේ අද දවසේදී මට සංවේදී දවසක් මම අද සම්ප්‍රකාර පරිශ්‍රේෂිත නිවේදනය කරගෙන යනකොට මගේ දැසට කඳුරාමට කියාගන්න බැරුණා මේ වචන පෙරගස්ස ගන්න අපහසු වුණා. මගෙත් මේ වගේ දියණියක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබටත් දියණියක් ඇති. අද දවසේදී මෙම දියණිය වෙනුවෙන් ඔබගේ දැසෙන් කඳුරක් එන්න ඕන දවසක්. ඒ නිසාවෙන් පුංචි පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒක කිය යුතු ඒවා. වීර මධ්‍යම බණ්ඩාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ඇත්තටම දුෂ්කර පාසලක්. ඒ පාසලෙන් සිප් සතර හදාරන්නට එන්නේ. අකුරු කිරීමේ පාසලේ. ඒ අකුරු කරන්න අවස්ථාවේදී මේ පුංචි මල් කැකුල විකසිත වෙන්න නොදී රැක බලාගත්තා. ඒ රැක බලාගෙන ඔහුගේ උපන් අපන් හැකියාවන් හඳුනාගත්තා. ඒ හඳුනාගත්ත විදුවපතුමිය ඒ වගේම ඒ ඊටාස බාහිර සිටින ගුරු මහත්මාත්මේ සහ අනිකුත් ගුරු මහත්මා විනාස ශිෂ්‍ය දරුදරිය දයාබර දෙමව්පියන් ඔහුට ශක්තිය ලබා දුන්නා. ගමේ උපන් දරුවෙකුට කලාතුරකින් තමයි මෙවැනි ජයග්‍රහණ ලැබෙන්නේ. හැබැයි ලැබෙනවා. සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය ජයග්‍රහණය කරේ ජාතික ජාත්‍යන්තර තලයේ ජයග්‍රහණය කරේ ගමෙන් දුර නිසා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සිරුර දියණියට පුංචි දියක් වේරියක් ආවා. ඔබ මේ පරිසර පද්ධතියට ආදරය කරන්න ඇති. අම්මා අප්පච්චිට ආදරය කරන්න ඇති. මේක ඉරහඳ පරිසරයේ සතාසිරපාලට ආදරය කරන්න ඇති. ඒ ආදරය කිරීම තුළින් අපි අදහන ආගම අනුව ඔබට නිවැරදි තැන ලබා දී තිබෙනවා. සමහර දවස්වලට හරියට ඇඳුමක් නැති වෙන්නේ ඇතුව. පොත සපත්තු දෙකක් නැති වෙන්නේ නැති. බඩට නැත්තම් කුසට ආහාර වේලක් නැති වෙන්නේ නැති. හැබැයි ඒ සියලු දේ පසකලා ඔබ ජයග්‍රහණය කරා. කලාප මෙන්ම පළාත් මට්ටමින්ද ජාතික තලයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ රැසක් ලබාගෙන තිබෙන ඔබ දිනේ. මට කිව්වා මහාමාය විද්‍යාලයේත් අභිබවා මම ජයග්‍රහණය කරා කියලා මට හරි සතුටා. මගේ දිනත් මහාමාය යන වහනවලු. හරි සතුටක්. දුවේ ඔබ මේ ප්‍රදේශයට විතරක් නෙවෙයි මේ රටට විතරක් නෙවෙයි ජාතික සමයේතම ජාතිය කරේටම අභිමානයක්. වීර මද්දුම් බණ්ඩාර කුඩා කුමරෙක් මේ ප්‍රදේශයෙන් බිහි වුණා. ඇහැලෙපන කුමාරියාමේ මෑණියක් බිහි වුණා මේ ප්‍රදේශයේ වීර මාතාවක්. වීර පුරාණක ගෝංගාරේ ගොඩබණ්ඩ ඒ වගේම මොඩගල කැප්පෙටි ප්‍රතුමාවදී විශිෂ්ට ගණයේ නායකයෙ බිහි වුණා. අපිට සතුටක් වෙනවා මේ ප්‍රදේශයෙන් පුංචි වීරවරියක් පත් වෙලා ඉන්නවා. හරි වටිනවා. ඔබට ලොකු අගකීමක් තියෙන දිවෙනිනේ. මේ ජයග්‍රහණය පසුපස තවත් ජයග්‍රහණ ගොඩක් ගන්න තියෙනවා. ජාතික තලයේ විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ගත්තම ජාතික තලයෙන් එහාට ඔබට යන්න ඕන ඔබතුමේ. ඔබ ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඔබට වැඩි දවසක් යන්න ඉස්සර යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉතින් අද ඔබට කොයිතරම් සතුටක්ද කියන එක බලන්න. අපගේ ආයතනය ළඟින් ඔබට උපහාර පුදාගෙන දිගට වෙනකොට සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ඔබට උපහාර පුදන්නට. මේ ගල් වලින් එනකොට ගම මැදින් එනකොට අම්මා අප්පච්චිලාගේ ඇස්වල කඳුළු මේ කඳුළු ඔබ වෙනුවෙන් දීනිය වෙනුවෙන් ඒ නිසා මම හිතන දුවේ පුතේ අප අදහන ආගමට ගරු කරන මේ ඉරහඳට පරිසරයේ සතාවු සිපාවට ආදරය කරලා තමන්ගේ ආදරණීය අම්මා අප්පච්චිට ආදරය කරලා අයන්න ඉගෙනුන නැත්නම් ශික්ෂතර අධ්‍යාපනය ලබා දෙන පාසලේ විදුහල්පතිතුමියට ගුරු මහත්මයාට ආදරය කරොත් කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩා කෞශලතාවය හැමෝටම කරන්න බෑ. මමත් ක්‍රීඩකෙක්. මම ඊට 100 100 සමස්ත ලංකාවේ නිකන් ගියන් එහාට යන්න බැරි වුණා. මගේ දුව ගිය වෙන පැත්තකට සංගීත පැත්තේ. මම දුවටත් කිව්වා මගේ දුව දැන් මහා විද්‍යාලේ මහා විද්‍යාලේ උසස් පෙළ කරන්නේ. ජාතික තලයේ හැමදාම පළවෙනි ආනන්ද සර් දන්නවා ඇති. මහා විද්‍යාලයේ අද සියලුම තනතුරු පුරවනවා. ජාත්‍යන්තරයට ගියා චීනයට ගියා දවස් 16කට ආනන්ද සර් එහෙමත් සහයෝගය දුන්නා මම හිතුවේ. ඒ වෙනුවෙන් මගේ දරුවා විතරක් නෙවෙයි. ඔබත් ඔබේ දරුවෝ තව ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ට අපි අතහිත දෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම හිතුවේ ඔබ මහා මෙරා. ඒ මහා මෙරා අම්මා අපච්චිට දැනෙන්නේ අපච්චිගේ කඳුළු මම දැක්කා. මම එහා දුවේ අපච්චි මොනවද කරන්නේ කියලා. මම ඒක ගැන කියන්නේ මගේ ආයතනයේ මම කරන්න පුළුවන් හැමදේම මම කරනවා. මගේ සීමාසත පල්ලේ ප්‍රදේශ සම්පර්ක සමිතියේ සභාපතිතුමාට එන්න නොහැකුණත් මම මේ දේ වගකීම් බාර ගන්නවා අධ්‍යාපන විභාගය පස්සේ. ඔබට පාසලක නැත්තම් ක්‍රීඩා කරන්න සපත්තු දෙකක් නැත්තම් මගේ සපත්තු දෙක අරන් දෙන්න. ඇඳුමක් නැත්තම් කුසල ආහාර වේලක් නැත්තම් මම සභාපතිතුමත් එක්ක කතා කළා රත් එදා. මම දුරකට ලක්කේ දුවල දුන්නා. අපි සියලුම දෙනා එක්ක රාශිය වෙලා ඉන්න අපුදුවේ උපයන්ත සහයෝගය දක්වන්න. මේ ප්‍රදේශයේ ආයතන විතරක් නෙවෙයි විද්‍යාල විතරක් නෙවෙයි. ප්‍රදේශයේ අම්මා අප්පච්චිලා සහෝදර සහෝදරයා පුංචි දුවදරුවන් එක්ක රාශිය වෙලා තිබෙනවා. ඒක හරි වටිනවා. ඒ නිසා දුවේ ඔබේ අම්මා හරි වටිනවා. මේ හද වගේ අම්මා සෞඛ්‍යයි. මට ඒක දැනුණා. තාත්තා ඉර වගේ සැරයි. ඒ නිසා ඉරයි හඳයි අම්මා පැචි වගේම මේ ගහකොළ සතා සූපාට උපතේ ආදරය කරන්න ඔබට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. අදහන ආගමට ගරු කරන්න වැඩි හිටියන්න ගරු කරන්න එවිට ඔබට නිරන්තරයෙන් ජයග්‍රහණක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම අත්දැකීම් ගොඩක් සම්භාරයක් ලැබු පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ඔබට තව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විද්‍යාලයෙන් කරන්නා වූ මෙහෙ අද මම දැක්කා. විශ්‍රාමගේ ගුරු මහත්මේ කොහොර මහත්මයා මගේ අතට කියලා අවුරුදු 6 විශ්‍රාමගේ මම මේ පාසලේ ස්වේච්ඡාවෙන් උගන්වනවා ප්‍රමුඛ කැපකිරීමක් කරා මම දැක්කා ඒක මට අභිමානයක් මේ ප්‍රදේශයේ දුරදරුවා ඔබට අභිමානයක් ගුරු මණ්ඩලයේ අභිමානයක් අපි සන්ධ්‍යා මැඩම් මෙහෙම මගෙත් එක්ක නිරන්තරයෙන් අපි රාජකාරී කරා තව වැඩට කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ නිසා අපි එකතු වෙමු එකතු වෙලා මේ දරුවා හොඳ තැනකට යොමු කරමු විද්වත්තුමේ කිව්වා වගේ මම දැක්ක මේ මේ පාසල් ගීතේම තියෙනවා මේ ජයග්‍රහණ රසක් මේක දෙකක් නෑ ඒ ලිව්ව කෙනාට ගෞරව ස්තුතිය নমස්කාරය පුද කරන්න ඕක නිසා දුවේ ඔබ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත් කරගත්තා තීරිය තියෙනවා ඒ නිසා ඔබට තව දිනන ගොඩක් තිබෙනවා පන්ති විද්වත් ප්‍රාසල් විද්වත් මේ කිව්වා එක අධ්‍යයනම නේද ගන්න ඒක උන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විශේෂ ලෙස සමත් වෙන්න උසස් පෙළ විභාගයට නැත්නම් පාසලක් ඔබ තෝරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ක්‍රීඩා කෞසලතාවයෙන් ඕන පාසලකට යන්න පුළුවන් ගන්නවා. මගේ තුලත් මෝර මාමායට ගන්න පුළුවන් වුණේ එයාගේ දක්ෂතාවයෙන් ඉඳලා. ඒක සමාජයේ අත්දැකීමක් කියලා. ඒසත් දුවේ. ඔබට හොඳ ගමනක් තියෙනවා. ඔබගේ පාසලේ ගුරුවරුන්ට ආදරය කරන්න, নমස්කාරය කරන්න, පසක පිටවල වදින්න පුරු වෙන්න. ඒකට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. අම්මා තමගේ අම්මා අප්පච්චිට ඒ වගේ අත්තම බලාගත්ත කව නිරන්තරයෙන් අත්තම්ම ගැන කියවෙලත් ඇහගෙන අත්තම්ම නිරන්තරයෙන් බලාගත්ත කිව්ව එක හරි වටිනවා. අත්තම්මා නිරන්තර හැටවරේ ලබා දී තිබෙනවා. අද සමාජයේ විෂම සමාජයකට පත්වන සමාජයක් ලැබෙන්නේ. ඒ සමාජයෙන් බලන්නකො නරක දේවල් කරපු කට්ටිය නරක තැන්වල ඉන්නේ. එක උත්සාහවි, එක පොලිස් කෝඩි. ඒක අපේ මේ මහවැලි පොලිසිය ස්ථානගතව දන්නවා. අපි හොඳ අධ්‍යාපනය ලබලා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණය කරොත් සිය දහස් ගණනක් ඔබට උපහාර දක්වන ඒක රාශිය වෙනවා. දුක කරදරයක් වෙනකොට අපි එක්කම එකතු වෙලා දුක බෙදා ගන්න යනවා. වැරදි කරොත් පාසලෙන් කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ දුවේ පුතේ. වැරදි කරොත් එහෙම දඬුවම් ලැබෙන්නේ කො උසාවිය කො පොලිසිය. නීතිය. ඒ නිසා බලන්නකෝ රටේ කොයිතරම් මේ මේ තරුණ ජීවිත අකාලේ මිලින වෙනවද එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන බද්දාගේ වලට බැහැලා ඉන්නවද බලන්න. අපි සතේකට ගණන් ගන්න නැහැ. ඔබ වැනි වීර පීඩිකාව ඔබ වැනි වීර දියණියන් අපි පිළිගන්නේ හිසම තබාගෙන ඒ තරම් ගෞරවයක් ආදරයක් හිතෙනවා මම කතා කරද්දී නිවේදනය කරගෙන ඉඳින් මගේ ඇතලේ මස් ආහාර වල කාලය දුන දුවේ ඔය මේ කතා කරද්දී මට වචන ගලපන්න බැරි වුණා ඇතලේ මස් ආහාර වල අපිට වදින්න ඕන ඒක තමයි මනුස්සකම මේ මනුස්සකම තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒ නිසා මම හිතුවේ අද දවසේ තියෙන ඓතිහාසික දිනයක් වේ ඔබට. මේ පුංචි පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබලා විශේෂ ජයග්‍රහණ ශක්තිය එක රාශී කරගෙන ලෝකේ පමණක් බබලන්නේ නැතුව ජාත්‍යන්තරේ බබලන දිනයක් වැඩි ඈතකට ගියේ ඒ නිසා මම ගුරුවරුන්ගේ නිරන්තර ගෞරවයට පාත්‍ර වෙන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ආනන්ද සර්ලගේ වගේ ඒ ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ වෙලා ගුරු උපදේශකවරුන්ගෙන් නිරන්තර සහයෝගය ලබා ගන්න. ඒ වගේ තමයි ඔබට කෞපිත විසී කිරීමට ශක්තිය දුන්න පීඨිකා මේ උපදේශකවරුන් ඉන්න ගුරුවරු. අනු මහත් මාත්‍යයට මගේ ගෞරවණීය নমස්කාරය මේ අවස්ථාවේ පුද කරසිනවා. ඔබ නොහිටින්නට මේ මල් කැපුල ගමේම පරවිලා යනවා. ඔබ හඳුනාගන්න තියෙන නිවැරදිව මේ දරුවා කවුද කොහොමද කින්ද මන්ද කියන එක. ඒක හරි විශිෂ්ටයි. ඉතින් මම ඊට වඩා කතා කරන්න බෑ. මම ප්‍රතිපූර්ණ රාජකාරී කියන අදහසේදී හෙට දවසේ 1000ක් එක්ක යනවා අනුරාධපුරේ. මගේ ආයතනයේ. වගකීම මට පවරලා. අපේ මහාට පොලිසිය අපේ සරටත් කියලා තියෙන ආරාධනා කරගෙන හෙට අපිත් එක්ක අත්දැක ගන්න කියලා. නිසා මම ඊට වඩා කතා කරන්න දැන් දවසම රැඳී සිටිනවා. අරවෙනි කාර්යයක් නැත්තම් මම අද දවසේ ඉල්ලගෙන යනවා. මගේ වරන් ඒ වගේම සීමාසත් පල්ලේපොළ විදේශ සම්පර්ක සමිතියේ සභාපතිතුමා සම්පත් වීණගේ මැතිවරණ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජික කාර්යමය සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම මම නිහඬ වෙන්න බොහොම ස්තුතියි. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින මහල් පොලිසියේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමනි පූර්ව ප්‍රදේශක ආනන්ද මහතාණෙනි දුරු මහත මහත්මයනි දෙමාපියනි දූ දරුවනි අපගේ මාධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම මම අවසර ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ මේ විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙක් හැටියටත් මේ විද්‍යාලයේ කාලයක් සේවම් කර සේවය කරපු ගුරුවරයෙක් හැටියටත් දැනටත් විද්‍යාලයට සම්බන්ධ වී සිටින කෙනෙක් හැටියටත් මේ වටිනා අවස්ථාවේ මගේ අදහස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි දන්නවා පෞද්ගල දවස්වල ගලේවිල කලාපයේ පාසල් අතර පැවැත්වුණු ක්‍රීඩා උත්සවවලදී ක්‍රීඩා තරඟවලදී වයස 16න් 15 කාපේත විසිකිරීමේ සූරතාවය ලබාගත්තේ මේ ඇහැලේපොළ විද්‍යාලයේ සෙනුරි මදුවන්ති දියණිය. ඊළඟට මධ්‍යම පළාතේ මාතලේ නුවරඑළිය නුවර දිස්ත්‍රික්ක තුනේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා තරගයේදී ඒ ක්‍රීඩිකාව ඒ දියණිය නව වාර්තාවක් සමග ජයග්‍රහණය ලැබුවා ප්‍රථම ස්ථානය ලැබුවා. මම දන්නා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයත් එක්ක ඇලේපොළ විද්‍යාලයේ මේක තමයි ඇලේකොළ විද්‍යාලයේ පීඨිකාවක් ලබාගෙන තියෙන ඉහළම ජයග්‍රහණය. ඒ නිසා මේක ශ්‍රීශේෂී අවස්ථාවක් කරනවා. ඊළඟ මේ පීඨිකාව සහභාගී කරන අපේ ගුරුතුමියන් දෙදෙනා ශ්‍රීමත් ජෝල් ටාබර් සමස්ත ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලියට මේ තරගයේම ඇය දෙවෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා. ඒකත් සතුටට කාරණාවක්. ඉතින් තව දිගු ගමනක් තියෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා තාම පැවැත්වුවේ නැහැ. ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එතෙන්ට යාමට පෙර මේ දියණිය දිලිමත් කරන්නට උනන්දු කරවන්නට ධෛර්යමත් කරන්නට තමයි අපි මේ උත්සවයේ සංවිධානය කරලා අද ඒ දියණියට සුබ පතන්නට අවස්ථාවක් කරගන්නේ. ඉතින් මම අවසර ගත්ත පාසල ක්‍රීඩා වෘත්තිමයකින් මේ කතාව කරන ගමන් මම මේ ඇලේගොඩ වීර මධ්‍යම මාණ්ඩාර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසය ගැන නම කියන්නම් කියලා. මම සොයාගත්ත දොරතුරු අනුව 1987 වර්ෂයේ ඇලේගොඩ නිලව ගම්මානයේ MB බස්නායක කියන ක්‍රීඩකයා වයස 17න් පහළ එල්ල විසිකිරීම මධ්‍ය පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා. එම ඉසව්වෙන්ම සමස්ත ලංකා හයවෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා මේ ක්‍රීඩකයා. ඊළඟට 1987 වර්ෂයේදී සමස්ත ලංකා ශාරීරික අභ්‍යාස තරගය කියන්නේ සර්ව සංදර්ශන කණ්ඩායම මේ විද්‍යාලයේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහභාගී වූ කණ්ඩායම් දෙකකින් එකක් ඒගොල්ලෝ වයස 17න් 15 සමස්ත ලංකා දරණ සඳහා රත්නපුර මහජන ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ සුගතදාත ක්‍රීඩාංගණයේදී සහ කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේදී දස්කම් පෙන්නලා තියෙනවා ඒ කාලේ මම හිතන විදිහට හිටියේ මෑතකදී අභාව ප්‍රාප්ත වුණ විනීතා කුමාරි මුත්‍තිමිය වියතුයි මේ ඕනෙමින් කටයුතු සඳහා දායකත්ව ලබා දීලා තියෙනවා විසාකා රාජකරුණා කොහොන ගුරු මහත්මිය සහ අද අපාතර නැති ඇහැලේ පොළ මනුලා කුමාර ඇහැලේ පොළ ගුරු මහත්මිය දායකත්ව ලබා දීලා තියෙනවා මම හිතනවා මම හොයාගත්ත තොරතුරු අනුව ඊළඟට ඒ කණ්ඩායමේ නායිකාව මට ඊ හම්බුණා මේ සරම සංදර්ශන කණ්ඩායමේ නායිකාව එයා තමයි මේ අප පාසල අසල ජීවත් වෙන සීතා කුමාරි දිසානායක ක්‍රීඩිකාව. ඒ ක්‍රීඩිකාවෙන් තමයි මම මේ තොරතුරු ලබා ගත්තේ. ඒකට සාක්ෂියක් මල්ලා තියෙනවා. ඒ වසරේ නිකුත් කරපු ක්‍රීඩා ස්වර්ණිකක් මල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට 1998 වර්ෂයේදී වයස 17න් පහළ කවකෙත් විසිකිරීම. පළවෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙනවා SK සුරේෂ් ක්‍රීඩකයා. මධ්‍ය පළාතේ එම ක්‍රීඩකයාම එල්ලවිසි කිරීමේ තුන්වෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තියෙන මධ්‍යම පළාතේ. මේවත් අපි මතක් කළ යුතු ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ. ඊළඟට මම මේ විද්‍යාලයේ සේවය කරන කාලේ 2014 දී සුපුරුණ අධිකාරී ක්‍රීඩකයා මීටර් 1500 මධ්‍යම පළාත් තරගයෙන් සමස්ත ලංකා සුදුසුකම් ලබලා සමස්ත ලංකා තරඟ වලට සහභාගී වුණා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ. 2014 වර්ෂයේදීම දඹුල්ලේ පැවැත්වුණ නිෂ්ඨමෝල් සමස්ත ලංකා මාර්ග ධාවන තරගයේ කිලෝමීටර් 10 දී සුපුර්ණ අධිකාරී ක්‍රීඩකයා දෙවන ස්ථානය ලබා ගත්තා. කණ්ඩායම ලකුණු අනුව ප්‍රථම ස්ථානයේ නුගවේල රත්නායක ක්‍රීඩා පාසල ලබා ගනිද්දී මේක සමස්ත ලංකා තරගය. කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයේ ලබාගත්තේ ඇහැලිපොළ වීර මද්දුම් මණ්ඩල විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මේ කණගේට මම සුලෝචනා නඩේට තමයි සහභාගී මේ ගැන මම කියන දේවල් ගැන අපි මේ ආනන්ද ගුරුතුමා උදාකාරව ගන්න පුරුදුදේ කරනවා. ඊළඟට 2014 මාතලේ දිස්ත්‍රික් මාර්ග දාවන තරගයක් තිබුණා කිලෝමීටර් 10යි. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයුම්. මේකෙදිත් මේ සුකුන් ක්‍රීඩකයා දෙවන ස්ථානය ලබා ගත්තා. කණ්ඩායම් ලකුණු අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම කණ්ඩායම ඇහැලේපොළ වීරබන්දුන් බණ්ඩාර විද්‍යාලය. ඊළඟ 2015 වර්ෂයේ සෞම්‍යා සහ හංසන ක්‍රීඩිකාවන් අනුරාධපුරයේ පැවැත්ම ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල නියෝජනය කළා. විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මීට 400 සහ 200 තරඟ වලට 2015 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ 4400 එමෙත 804 හොඳම සහාය කණ්ඩායම විදිහට අප පන්සලේ සෞම්‍යා සචිනි සහ ඉෂානි කියන ක්‍රීඩිකාවන් ඇතුළත් වුණ සහාය දීමේ කණ්ඩායම තේරුණා. ඊළඟට මම කියන්න කැමතියි මේ පාසල ඉගෙනගෙන මේ පාසලේ මූලික අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ පාසලේ ක්‍රීඩා අත්පොත් ලැබලා වෙනත් පාසල් වලට ගිහිල්ලා දස්කම් පාපු ක්‍රීඩකයන් පස් දෙනෙක් ගැන මේ අවස්ථාවේ ඉපත් කරන්න. ඒ තමයි මේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා දස්කම් පාලා අකුරම්බඩ පීර හැප්පිටිපොළ ජාතික පාසලට ගිහිල්ලා ඒ පාසලේ පැවතුණු මාර්ග දාන තරඟේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්තේ උපුල් රංජිත් කොහොණ අපේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ඊළඟට මාතලේ විජේ විද්‍යාලයට ගිහිලා ඒ වසරවලම මේ මාර්ග දාන තරඟේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්තේ කැලුම් කොහොණ මහත්මයා. අද මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඊළඟට මාතලේ විද්‍යා විද්‍යාලය සයන්ස් කොලෙජ් එකට ගියා ඒ කණ්ඩායම එක්කෙනෙක් එල්.ඩී. කපුරුකෝ එයා මාතලේ විද්‍යා විද්‍යාලයේ මාර්ග දාන තනමි ප්‍රථමයා. මේ අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ඉදුණ දේවල්. ඊළඟ දවස් කෙනෙක් ගියා සෙනරත් කොහොණ මාතලේ සාන්තෝම විද්‍යාලයේ. මාතලේ සාන්තෝම විද්‍යාලයේ මාර්ග දාන තරඟයේ අවුරුදු 3ක් ප්‍රථම ස්ථානයේ සෙනරත් කොහොණ දිනාගත්තා. අද වෙනකොටත් එසෙන්රත් කොහොමද දඟු මීට 800 පාසල් වාර්තාව ඉඳලා නැහැ. අපේ ආදි ශිෂ්‍ය විශ්‍රාමික ගංගා පිළිදීමේ ඊළඟට තවත් ක්‍රීඩකෙක් කේම් රත්නායක මේ අසල පිහිටි නාලන්ද විද්‍යාලයේ නාලන්ද කොලෙජ් කොළඹ එක නෙමෙයි නාලන්ද මහාවිද්‍යාලයේ මාර්ග ධාවන තනගේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තා මේ එකම කාල සීමාව. ඉතින් මට පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා ඒ කාල සීමාවේ මමත් පාසලෙන් පිට වෙලා හිටපු ශිෂ්‍යෙක් තරුණෙක් ඒ කාලේ මම ටිකක් දුර දුවන්නට උනන්දුවක් තිබුණා. හවසට මේ ක්‍රීඩා පිටිනේ මුංජි පිටිනේට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මගේ පිටිපස්සේ දුවපු පහ දෙනෙක් තමයි ඔය. ඒක නිසා මම සතුටටපත් වෙනවා. මම පොඩි ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. මේ අය ක්‍රීඩාවට යොමු වෙලා ජයග්‍රහණ ලබාගෙන මේ විද්‍යාලයටත් තම තමන්ගේ විද්‍යාලයටත් ගෞරවයක් ලබා දීම පිළිබඳව ඊළඟට අපි කතා කළ යුත්තේ අපේ දියණිය ගැන සෙලුරි මధుවන්ති පීඩිකාව ගැන. මම ඊයේ 11 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යයෙක්ගෙන් ඇහුව පුතා ඔයගොල්ලෝ කොයි අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේට ආවේ කියලා. ඇයි සර්ට මතක නැද්ද 2013 අපි ඉස්කෝලේට ආවේ බෑන්ඩ් එක ගහලා සර්ලන් අපිව පිළිගත්තේ. මල් පොකුරු අතට දීලා බෑන්ඩ් එකෙන් අපිව එකන් ගියේ කුඩා ශාලාවට ගිහින්. ඒත් එක්ක බැමිණි දියණියක් තමයි මේ අපිත් එක්ක ඉන්න සෙනුරි දියණිය අද ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් අප ඉදිරියේ ඉන්නේ. ඒ දියණියගේ පන්තිය මම හිතන්නේ අවුරුදු 4ක් මමත් ගියන්නවා ඊට පස්සේ මම විශ්‍රාම ගියා. විශ්‍රාම ගියා වුණත් මේ ක්‍රීඩාවට තියෙන නැතිකම සහ පාසල එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය උට අද මට වාසනාව ලැබුණා. මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන්න. ඒ නිසා මගේ සතුට ගෞරවය ස්තුතිය පළමුවෙන් මම බුද කරන්න කැමති මේ දියණිය අපේ පාසලට බාර දුන්න ජයතිලක වණ්ඩා කියතුමන්ටත් W මල්කාන්ති ස්වර්ණලතා මෑණියන්ටත් ඔබ දෙගොල්ලගත් තීරණ නිසා තමයි මේ සම්පත අපේ විද්‍යාලයේ ලැබුණේ. එම නිසා ඔබ දෙබලට ඔබගේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න කැමතියි. හැමෝම කිව්වා වගේ හැම කතිකයෙක්ම කිව්වා වගේ අපි අමතක කරන්න අරගයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ අධ්‍යාපනයේම කොටසක් තමයි. නමුත් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් ලෝකේ ජයගත් අය අඩුයි. ඒක අමාරු කාර්යයක්. ලෝකේ ජය ගන්න නම් ඉදිරියට යන්න නම් හොඳ රැකියා සුසුකම් ලබන්න නම් අනෙකුත් විෂය දැනුම ඇතුළත් අධ්‍යාපනය දියුණු කරගෙන විභාග සමත් කරගත යුතුයි. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ දියණියට විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිමේ ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලයේ සහයෝගය ලබා දී උදව් උපකාර කරයි. ඉදිරියේදී තව වසර දෙකකින් පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හොඳින් සමත් වෙලා උසස් පෙළ අධ්‍යයනය හොඳ විද්‍යාලයකට යන්න අවස්ථාව ලබා දෙන සියලුම ගුරුවරුන් දායකත්වය ලබා දෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අවසාන වශයෙන් ඊයේ දවසේ මමයි ශාන්ත සර් එකතු වෙලා මේ සංවිධානය කරගන්න පොඩි වැඩ කොටසක් කළා. ඒ වැඩ කොටසේදී උදව් කළා මතක් කළ යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. අපි ගියා ප්‍රාදේශීය සභාපතිතුමා හම්බෙන්න. එක වචනයක් කිව්වේ මේ විස්තර කියනකොට මොනවද කරන්න ඕනේ? මම වාහන දෙන්න ඕන උදව්වක් කරන්න. ඊළඟට ගියා සම්පකාරයේ අවිතියට ඒකේ සාමාන්‍ය විකාරතුමා මේ අපේ ආශිෂ්‍යය වීරකෝණතුමා ලියුම දෙනකොටම කිව්වා ෆොටෝ එකක් ගන්න ළමයාගේ අපි බැනරේ හදලා අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපි කරන්න. ලංකා බැංකුවට ගියා ප්‍රතිචාරයේ ඒ ආකාරයෙන්. මහජන බැංකුවට ගියා ප්‍රතිචාරයේ ඒ ආකාරයෙන්. පල්ලේකොළ ව්‍යාපාරික සංගමයට දැනුම් දුන්නා. අද මෙතන නැතත් අපේ විද්‍යාලේ වැඩ කරපු බුලත් සිංහල මහත්මයාගේ සංගමේ ඉන්නවා. එතුමා කිව්වා කොණදරව කොළුවේ තියාගෙන බරක් කරගන්න එපා. අපි කරන්න දේ ඔක්කොම කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් සියලු දේ සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම මගේ මේ ස්තුති කතාව නොවුණත් මහර පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා හම්බෙන්න ගියා. ලියුම මේක ප්‍රතිගය කරයි කවදද තියෙන්නේ? දිනය වෙලාවයි අපිට කියන්නේ. අපි වන්නම් අවශ්‍ය කුද්දල දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු සහයෝගයක් අපිට ලැබෙනවා වටපිටාවෙන් ප්‍රජාවෙන් ඒක තමයි මේ යුත්තේ පාසලේ ඉදිරි දියුණුවට ඒකට වත් වෙලා ඒක නිසා අපි ඉදිරියේදී මේ දියණියගේ ඉදිරි ගමනට උදව් දෙන ගමන් සහයෝගය දෙන ගමන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ප්‍රදේශ දිවින ප්‍රධාන ආයතනවල ප්‍රධානීන්ගේ සහයෝගය ලබාගෙන ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරමු. මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු සංවිධායක මණ්ඩලයට මම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අපේ ස්තුතිය පුද කළ යුතුයි සුරෝජනා ගුරු මහත්මියටත් සහායක වුණු කාර්ය ගුරුතුමියටත් විශාල කැපවීමක් කරලා මේ දියණිය ඉදිරියට ගෙනා එක දැන. එහෙමනම් ඇහැලේපොළ වීරමද්දු ත්‍යාගයක් පල්ලේපොළ ව්‍යාපාරික සංගමය අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ ත්‍යාගය සෙලුරු දියණියට පල්ලේකොළ ව්‍යාපාරික සංගම මගින් ප්‍රදානය කරන ත්‍යාගයක් හැටියට මේ අවස්ථාවේ ප්‍රදානය කරන්න කියනවා. එතම අද නම් මට බොහෝම සතුටු දවසක්. මගේ සතුට මට වචන වලට සමහර විට ගලප ගන්න බැරි වෙයි. සෙලුරු කියන්නේ ශශිකලා නංගිටයි මටයි හම්බුණෝ එක්තරා ප්‍රශ්න පත්‍රයකට අපි දෙන්නම මුණ දුන්නෝ සාර්ථක උත්තරයක්. මම ඒක කිව්වොත් හරියද ආනන්ද සර්? ඉතින් මේ ජයග්‍රහණය පස්සේ මම මගේ වචන විතරක් නෙමෙයි සසිකලා නංගිගේ වචනත් ඔයාලට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපිට පාසලේනේ මහා වශයෙන් විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු සමස්ත ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන්ම සෙනරු දුව වෙනුවෙන් බොහොම කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් ඇත්තටම අපිට උදව් කරා. විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් හැම උදව්වක්ම අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ විදුහල්පතිතුමිය ප්‍රමුඛ අපි වෙනුවෙන් සෙනුරි වෙනුවෙන් කරා. ඇත්තටම මේක දුෂ්කර ගමනක්. සමහර විට හිතෙනවා ඇති සෙනුරි කෝපෙත්ත ගත්තා, පිටණිය දැම්මා, කලාපේ දෙනවා, පළාකුත් දෙනවා, ආජෝන්ට අපට ගියා සෙනුරි දෙනවා කියලා නෑ. 2019 තමයි පාසලට ක්‍රීඩා මේ පුහුණු කරුවෙක් ආවේ. ඔය කාලය ඇතුළත 2019 තමයි මම මගේ දෙවෙනි බබා හම්බෙලා නිවාඩු ඉවර වෙලා මම එන්න කලින් ඇවිත් තිබුණා. ඇය පාසලේ හැන්දෑවේ ඉන්නකොට කොහොම හරි සෙනුරිව හඳුනගෙන තිබුණා ළමයි එක එක ක්‍රීඩා උපකරණ තිබුණා. මම හිතන්නේ ඉතාමත් අතලොස්සයි අද ওই ළමයා ওই තැන ඉන්නේ. එහෙම එතකොට ඒ ළමයා අහසින් පාතුන ළමෙක් නෙවෙයි. එයා හොයාගත්ත ළමෙක්. අක්කා සෙනුරි මෙච්චරක් දානවා අපිට තියෙන එකම දේ සෙනුරි. මොකද අපිට 1500ක්වත් 1000ක්වත් ළමයි හිටියේ නැහැ. අපිට තියෙන එකම දේ සෙනුරි. මේ සෙනුරිව අපි තැනකට ගත්තොත් අක්කා අක්කටයි මඩයි දෙන්නටම ඒක හොඳ දෙයක්. අපි මේ තැනට එනකම් සද්ද නැතුව එමු කිව්වා. ඒකයි එන්න ඕනන්නේ කියලා මම හිතන්නේ අම්මලා තාත්තලාටත් මම කියන්නේ ඔය සෙනුරිව එක්කෙන්ද පිටණිය මේ පිටණිය පාස් කරලා ගේට්ටුව ළඟට ඇය ගිය වාර අනන්ත බැරිම වෙනකොට මමත් යනවා කෑ ගහන්න ඒත් එක්ක මොකද සමහර වෙලාවට දැන් අවුරුදු 8ක් තිස්සේ මම මේ පාසලේ ඉන්න නිසා මගේ සද්දෙට ටිකක් බයයි එහෙම ගිහිල්ලවත් සමහර ළමයි නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි සෙනුරි අපේ தත්ත්වයට අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර නිවාඩු දවස්වල අපි ඉස්කෝලේ ආවා. මටත් වඩා ඇය ඉස්කෝලේ ආවා. ඒ අම්මා කෙනෙක් වගේ ඒ දහඩිය කඳුළු හෙලපු එක තමයි සෙනුරි මේ තත්ත්වයට ගත්තේ. මොකද කවපෙත්තක් මං හිතන්නේ කිලෝ එකමාර කවපෙත්තෙන් අපි 2019 ඉඳන් 2022 වෙනකම් අපේ සෙනුරි මීටර 20ක් දැම්මා. ඒක සෙනුරිත් දන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව බලන්න ආනන්ද සර් අපේ ගුරු උපදේශකතුමන් නිතරම ආවා මම එතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරා සර් මට කවපෙත්තක් දෙනවද කියලා. මට කිව්වේ එක ළමයේ ගොඩ අරන් පෙන්වන්න කියලා. ඔන්න මට දුන්න අභියෝගය. සර් මම ඒ අභියෝගය පාසල් ක්‍රීඩා අංශයේ සාර්ථකව ඒ අභියෝගය ජයගත්තා. මට කිව්වේ මම මොකද කියන්නේ මට එක ළමයේ ගොඩ දාන්න කියලා. මම දෙපැයින් නැගිටලා සර්ට කියනවා මම මේ අභියෝගය බාරගත්තා. ඒ අභියෝගයට සාර්ථක විසඳුම ලැබුණා. සර් පස්සෙන් හිටපු හින්දා ඇත්තට මේක මට හොඳ දුනා. මම දෙනවා කවපෙත්තා. යන්න මහමෝදියට ගිහින් ඉල්ලගන්න කවපෙත්තා. කොහොම තමයි සර් මට කිව්වේ. ඇත්තටම සර්ගේ කවපෙත්ත ඉල්ලගන්න ඉන්නකොට මේ දෙමව්පියන්ට මතක ඇති මං හොයාගෙන ආවා මේ පොත් කට්ටලයක් රුපියල් ලක්ෂ 3ක 3 පොත් කට්ටලයක් මේ ඉස්කෝලේට හම්බුණා මේ මගේ මහත්තයා හොයලා දීලා ඒ ආවාය අපේ මැඩම්ට ලොකු මැඩම්ට දුන්නා රුපියල් 10000 මේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ මේ පුංචි උත්සවයක එයාලට සන්තෝෂ හිතිලා. ඒ රුපියල් 10000න් 3000ක් ඇයි මට දුන්නා මැඩම් මට දෙන්න කිව්ව ගමන් ඇයි දුන්නා. ඒ රුපියල් 3000ට ගිහින් අපි කවපෙත්තක් අරන් ආවා. ඒ නිසා අපිට ආනන්ද සර්ගේ කවපෙත්ත අපි චුට්ටක් ගන්න පරක් වුණා. නමුත් කවපෙත්තේ <laughs> අපේ වැරද්ද දන්නේ කව පෙත්ත කැඩුනා. එච්චර දවසක් අපිට දාන්න හම්බුන්නේ අයත් අපි ආනන්ද සර් ගාවට ගිහිල්ලා සර් දන්නේ නැතුව ඇති සර්ගේ වචනයට අපිට කව පෙත්තක් හම්බුණා. ඒ කව පෙත්තෙන් අපි පුහුණු වීම කරා. ඇයි පුහුණු වීම කරා? ඇත්තටම සජිකලා වැඩක් නැතුව සෙනුරිට බෑ කිව්වා. මොකුත් කරන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ එදා හදිසි වැඩක් ඇදලා එන්න බැරි වුණාට පස්සේ කිව්වා මැඩම් මැඩම්වත් එන්න මට නැත්තම් බෑ මැඩම් හොඳද මැඩම්ලා දෙන්න හිටියනම් හොඳයි කිව්වා ඒ කිව්ව එකට ඔය සෙනරියෝම ගොඩගත්තේ සමහර විට මුරගල් දෙකක් වගේ දෙන්න දෙපැත්තෙන් තරගේ ගාවේ ඉඳලා මුරගල් දෙකක් හිටියා වගේ සමහර විට හිතන පිස්සුද මේ අපිටත් කියලා එහෙම ඉඳලා තමයි අපි ඔය සෙනරිව ඔය විදිහට ගොඩගත්තේ. සෙනුරිට හොඳ පුහුණුකාරයෙක් හිටියා. මම විශ්වාස කරනවා සෙනුරිට ක්‍රීඩා ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඉන්න ඇති කියලා. මොකද මගේ මහත්තයා ලකුරාම්බඩ ජාතික පාසලේ වැඩ කරන්නේ හැම වෙලෙම සෙනුරි ගාවින් හිටියා. සෙනුරිගේ සහතිකය ගන්න පවා අපිට උදව් කරා. ඒක මධ්‍යම පළාත් අරගෙන ඊළඟට ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මහා බෝධි මහාවිද්‍යාලයෙන් අපිට කවපෙත්ත ලබා දුන්නා වගේම නිරන්තරයෙන්ම එදා මෙදා ඒ කියන්නේ පුරා අවුරුදු 8කට සියලුම දේවල් අපිට අකුරම්බඩ ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ක්‍රීඩා ගුරුවරුන්ගේ සහයෝගය ලැබුණා. ඒ මහත්ය හිටින්දම නෙවෙයි එතන එන්න කලින් ඉඳන් මේ සහයෝගය අපිට හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ඒක තවත් වැඩි වුණා. මොකද මේ ශාසිකලා නංගිගේ අම්මා අකුරම්බඩ ජාතික පාසලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමිය හැටියට අපිට යගුලිය ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ඔලිම්පික් කොටිය පවා අපිට එතුමියගෙනුත් අපිට හම්බ වුණා. ඒ වගේම දැන් මෙතන නෑ. ඇත්තටම අපි මෙතෙන්ට කැඳවාගෙන එන්න ඕනේ අපේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමිය එතුමිය යම් හේතුවක් හෝ නිසා අපිට අපි වෙනම උත්සවයක් එතුමිය වෙනුවෙන් ගන්නවා. ඇත්තටම අද එතුමිය කැඳවාගෙන ඉන්න නොහැකියාවක් අපිට ලැබුණා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකතුමා චානක සමර දිවාකර මැතිතුමා අද මෙතන ඉන්න ඕනේ. සර් ඒ අපේ සර් සර් නෑ. ඇත්තටම අපි සර් ආදරේ මතක් කරන්න ඕනේ. සර්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් සර්ට එන්න සර් වෙනුවෙන් අපිට ආනන්ද සර් ලැබිලා තියෙනවා. සර් හිතන්නේ අපිව බලාගන්න හැමදාම මේ පල්ලෙපොළ කොට්ටාසේ බලාගන්න පවරලා ඇත්තේ ආනන්ද සර්ට. ආනන්ද සර් මේ පාසලේ හිටපු ක්‍රීඩා ගුරුවරයෙක්. සර් මේ පාසලේ ඉතිහාසය ගැන දන්නවා. ඒ වගේම මේ පාසලේ මීට කලින් හොඳ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයක් තිබුණා. මම ඒ ගැන මතක් නොකරවත් ඒක අඩුකමක් කොහොමද සර්ගේ මාර්ගයෙන් තමයි ඒ ඉතිහාසය ලියවිලා තිබුණේ. ඉතින් සෙනුරිට යන්න තියෙන දුර ඉතාමත් දුරයි. තව බොහෝ දුරක් සෙනුරි යන්න ඕනේ. හැබැයි පුතේ මම දෙන උපදේශය තමයි ක්‍රීඩාව. ඇත්තටම මම ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. ක්‍රීඩාව ඔයාට ඕනේ. නමුත් ඔයා බබලවන්නේ අධ්‍යාපනයේ. මටත් සසිකලා මැඩම්ටත් එකසේ මම දන්න විදිහට එයයි මායි එකට ඉස්කෝල් ගියේ. එකසේ අපි අධ්‍යාපනය හදාරවුවා. අපිට මේ දෙපැයින් කතා කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබිලා දුන්නේ අපේ අධ්‍යාපනය. අපේ විද්‍යාපීඨය, අපේ සර්ලා. ඒ නිසා මගේ පුතේ මොන ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණයේ තිබ්බත් ඔයා අපි හොයාගත්ත මැණිකක් තමයි. නමුත් මේ මැණික ඔපමණ්ඩම් කරන්න පුළුවන්. මේ මැණිකේ වටිනා පුරවන්නේ ඔයාගේ අධ්‍යාපනයට. ඒ අධ්‍යාපනයේ පිටිපස්සේ ඉන්න මගේ විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු සහෝදර ආචාර්ය මණ්ඩලය ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්නවා ඒ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. අධ්‍යාපනයෙන් ක්‍රීඩාවෙන් දෙකෙන්ම බබලවවහම ඒක තමයි පුතේ ජීවිතේ තියෙන ලොකුම ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම හරිම අහිංසක අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි අපේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිතුමියගේ ආශාව ඉෂ්ට කරා වගේම ශශිකලා මැඩම්ගේ ආශාව ඉෂ්ට කරා වගේම මගේ ආශාව ඉෂ්ට කරා වගේම අපේ සමස්ත ගුරු මණ්ඩලයේ පාසලේ දෙමාපියන්ගේ ඒ ආශාව ඉෂ්ට කරා වගේම අම්මගේ තාත්තගේ ඒ ආශාව ඉෂ්ට කරන්න කියන මම බලාපොරොත්තු මගේ දරුවාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම මේ කටයුතු කෙරේ ඇත්තටම අපිට සෑහෙන සහයෝගයක් විද්‍යාලයෙන් හම්බුණා විද්‍යාලපතිතුමියගෙන් හම්බුණා මම මෙහෙම උත්සවයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ උත්සවය පිටිපස්සේ හිටපු හැමෝටම බොහොම ඒ වගේම බොහොම ලස්සනයි පුංචි උනත් ඒ ගැන හරිම ආඩම්බරයක් තියෙනවා මම මේ අවුරුදු 8ට ඇත්තටම මේ ආනන්ද සර් මේ දෙමව්පියොත් එක්ක වැඩ කරලා කවදාවත් මට කිසිම දෙමව්පියෝ කියලා නෑ. මං හිටියේ අවුරුදු 8ක් මේ දෙමව්පියොත් එක්ක. එයාලා දන්නවා මගේ මුළු දහඩිය මහන්සියම. සමහර වෙලාවට මං ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා ගුරුවරයා නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉතිහාසය, භූගෝලය, සංස්කෘතික කියන විෂයන් තුනම මම මේ ඉස්කෝලේ උගන්වනවා. ඒ තුනම ප්‍රතිඵල 100 100යි. 11 වසර විෂයන් 3ක් එකට ඇද්දා තුනම ප්‍රතිඵල 100යි. මම හැන්දෑවේ 4ට 5ට ඉස්කෝලේ ගිහින් තිබුණා. ඒ සාර්ථක ස්පෝර්ට් මීට් ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා උත්සව දෙකක් තිබුණා. ඒ දෙකෙන් මම හැන්දෑවේ 8ටත් මෙතනින් ගිහින් තියෙනවා. අන්තිම ළමයා මේ PTA මම අර යවලා තියෙන්නේ රෑ 8ට. ඒ තරම් පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපිට ක්‍රීඩා උපකරණ ආනන්ද සර් අපිට ක්‍රීඩා උපකරණ ටිකක් දෙන්න. දැන් නම් මගේ යන කාලේ හරි හැබැයි ශශිකලා නංගි කිව්වා සෙරුලිව නම් අතහැරලා යන්නේ නැහැ කියලා. මගේ නම් දැන් අවුරුදු 8ක් මම යන්න ඕනේ. ඉතින් සර්ලගේ උදව්ව ඇතුව තමයි අපිට සෙනුරිව ඉදිරි ගමන ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ හැමෝගේම උදව් ඕනේ ගුරුවරුන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ. ඉතින් ආනන්ද සර්ගෙන් මම ඉල්ලනවා අදවත් මට කවුපෙත්තක් ලැබෙයිදෝ නේද සර්? දෙපාරක් තුන්පාරක් මම කලාපකාරියල් මැඩම් මේ දැවුවා වගේ ඉල්ලීමක් කරාද කියලා මම ඉල්ලීම් දෙක තුනම කරලා තියෙනවා සමහර විට හම්බෙන්නේ නැත්නම් දැන් නම් සර් මට කවුපෙත්තක් නොදීන එකක් නෑ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම කිව්වා දැන් සර්ගෙන් මම කවුපෙත්තක් ඉල්ල ගන්නවා කියන එක තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඇත්තටම සන්තෝසයි. මේ ගමන පිටිපස්සේ හිටපු හැමෝටම බොහොම පිං. ඒ වගේම සමහර උදව් කරපු අය මට අමතක කතා කියන්න බැරි වෙයි. අපිට ආහාර පාන ලබා දීලා දෙල්හාර වැඩ වචන වැඩ පස්සෙන් ඉඳ එහෙම නම් වශයෙන් කිව්වොත් තරහක් වෙන්න වෙයි මගේ නම කියවුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැන මොකුත් හිතන්න එපා. ඇත්තටම නේද මැඩම්? අපි පිටිපස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. පේනව මට නැතුව. අපි පිටිපස්සෙන් ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. ඉතින් එයා හා සමානව අපේ සර්ට මම කියන්න කැමතියි සසිකලා නංගී මායි අවුරුදු 3ටම කවදාවත් රණ්ඩු වෙලා නැහැ. මේ දෙන්න අපි මෙහෙම කරමු කියලා කරා මිසක් කවදාවත් බෙදාගත්තේ නෑ රණ්ඩුුනේ නෑ ඒකත් මම හිතනවා අපිට ලොකු මේ පිටුවහලක් වෙන්න ඇති කියලා ඊළඟට මට එයාගේ දේවල් සමහර දේවල් එයාගෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් මට තිබුණා ඒ කියන්නේ සමහර සමහර වැඩවලදී එහෙම සහයෝගයක් තිබුණා ඉතින් ඒක ඇත්තට මගේ කරනවා මගේ කතාව ටිකක් දිග වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අස අහගෙන හිටපු ඔයාලා ඔබටම ස්තුතියි ක්‍රීඩාංශයට අපිට අපේ ගලවෙල කලාපේ ද ක්‍රීඩා වලින් පිපාසයෙන් අපි හිටියා අවුරුදු 3ක්. නේද? කොරෝනාත් එක්ක අපිට ක්‍රීඩා කරගන්න බැරි වුණා. ඒකට අපිට කලාප තරඟ, පළාත් තරඟ, සමස්ත ලංකාවේ කියන තරඟ කිසිවකට යන්න බැරුව ළමයි හිර වෙලා හිටියා. අවුරුදු 3ක් ගෙවල් ඇතුළට වෙලා. මම හිතන්නේ ඒ අවුරුදු 3 කාලය තුල අපේ දරුවන්ට ඔය ස්ථාන දුන්නේ අපේ ළමයි ලොකු වෙනසකට වාදිනේ වුණා. අර ක්‍රීඩාව ටිකක් ගිලිහිලා ගියා. අධ්‍යාපනයේ ඒ සමානම ඉලිමුණානේ. ඒ ප්‍රතිඵල ටිකක් මම හිතන්නේ අර ඔබතුමාට කියපු ප්‍රතිඵල වලට ආවේ මේ අවුරුදු තුනේ ඒ අපි හිටපු ඒ කාලේ අර උණු සිද්ද මත තමයි ගොඩක් ළමයි හැබැයි වුණා ෆෝන් වලට ෆෝන් එක පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ සමාජය වෙනස් වෙලා දැන් තියෙන්නේ අපිට ඉතින් මේක ගොඩ ගන්න සෑහෙන කැපකිරීමක් කරන්න වෙනවා ඒ අතරින් පාසලේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය හඳුනාගත්ත විශේෂ සමගාමී ක්‍රියා කොටසක් තියෙනවනේ අපේ නේද? අපේ පාසලක කීර්තිනාමය පාසලේ දියුණුව මොනදේ රඳාපවතින්නේ මෙන්න මේ කියන විශේෂ සමගාමී කටයුතු වලට මුල් තැනක් ලැබුණා. ඒකෙන් මම චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නා. අවස්ථා කීපයකදී මේ පාසලට මම පැමිණෙනවා. දෙන්නට විටින් විට ගරු විදුහල්පතිතුමිය මම චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නා. පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක් හදලා පෙන්නන්න කියලා. ළමයි 60ක් 70ක් හරි ඉන්නවනේ. චැලෙන්ජ් එක දුන්නේ එක්කෙනෙක් හදන්න කියලා. 10ක් 12ක් හදන්න එපා. එක්කෙනෙක් හදන්න. ඒ චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තා සන්තෝෂයි. වෙන්න පුළුවන් කලාපයක් වෙනුවෙන් අද ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා මෙතෙන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණිය යුතුයි. නමුත් අද විද්‍යාත්මක රැස්වීමට එතුමා යා යුතු නිසා මට එන්න කිව්වා. ක්‍රීඩා උපකරණ ප්‍රමුඛතාවයක් තියෙනවා. මේ පාර අපි මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරනවා. මේ පාර ගල්පොලිස් ස්ථානපතිවුණි අපි කලාපයක් විදියට ගත්තාම අපි මධ්‍යම පළාතේ කලාප 15ක් තියෙනවා. 15න් 2016 වසර දක්වා අපි 3 4 කියන ස්ථානවල අපි දෝලණය වෙවි තමයි හිටියේ. තුන්වෙනි ස්ථානය සහ හතරවෙනි ස්ථානය. එතකොට අපිට මේ කලාප 15 කියන්නේ මාතලේ වත්තේ ගම කටුගස්තොට කලාපණමියෝ ඒහා සමානව බලනකොට අපේ ගලවිල කලාපේ අපි කොහොම හරි 2016 වෙනකම්ම තුන සහ හතර අතර දෝලණය වෙවි හිටියේ. අපිට කොහොමත් පළවෙනි ස්ථානේ ගන්න අමාරුයි වල්ලා සෙන්ට්‍රල් එක තියෙනවත් එකක් කලාපේ. ඊට පස්සේ මා මහනුවර කලාපේ හයි ස්කූල් රෝමේ තියෙන ඔක්කොම ලොකු ස්කෝල ටික ඒකත් එක්ක අපි ගොඩක් කොහොම හරි අපි එක් අවස්ථාවකදී තුන්වෙනි අර වුණා 2016 දී අභාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාව උදා වුණේ මේ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ අපි 6 වෙනි ස්ථානයට යනකම් පසු ගැසුණා මම හිතන්නේ අතුරු ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට අවුරුදු 3ක් ක්‍රීඩා අපිට ඉස්සරහට එන්න බැරි වුණා ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵලය තමයි අපි මේවා මේ මෙවර මධ්‍යම පළාතේ 6 වෙනි ස්ථානයටපත් වුණා. ඉතින් අපි විටින් විට මේ ස්ථානය රැක ගන්න අපි ලොකු කැපකිරීම කරා. ක්‍රීඩා ගුරුවරුන්ට වෙනම වැඩසටහන් කරා. ක්‍රීඩා පුහුණු කරුවන්ට වෙනම වැඩසටහන් කරා. අපේ බලාපොරොත්තුව තිබේ අපේ මේ ස්ථානය රැක ගන්න. නමුත් ප්‍රධාන පිළිවෙල කියන පාසල් කිහිපයක් මේවර අසාර්ථක වුණා. ඒ අවසාත්මක වීමේ ප්‍රතිඵලය අපිට මේ ස්ථානයේ අහිමිවීමට බලපෑවා. අධ්‍යාපන අංශයෙන් කියනවා නම් අපේ කලාපේ 15 වෙනි ස්ථානයේ කලාප තියෙන්නේ 15යි 15 වෙනි ස්ථාන. නමුත් අපි නොකඩවා ක්‍රීඩා අංශයෙන් මෙව තත්ත්වය අපි කොහොම හරි තුනී කරගෙන හිටියා. තුන හතර අතරේ දෝලණය වුණා. මම මේ ගොඩක් වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. මටත් දැන් මේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ පාසලේ. මමත් අවුරුදු දෙකක් වැඩ කරා ගෝල්සර් එක. අපි ලොකු ක්‍රීඩා උත්සව කරා. ඒ වෙලාව අපි හඳුනාගත්ත ක්‍රීඩිකාව තුන් හතර දෙනෙක් නේද? අපි සමස්තනාක දක්වා 404න් අපි ගෙනිච්චා. මෙහි ළමයි අපි දක්ෂයි දුර දුර. 800 1500 3000 වගේ වට තමයි මම දැන් වඩාත් මේ ඈත පිටේ ඉඳන් ගොඩක් පිට පයින් තමයි පාසලට එන්නේ. ඒ දක්ෂකම් හඳුනාගෙන අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මට පේනවා යකුලිය දාන්න පුළුවන්. තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා වගේ පේනවා. තවත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ පිරිස්කෝලේ හදාගන්න පුළුවන් වගේ පේනවා. අවශ්‍ය උපකරණ ඕනම දෙයක් අපි ලැබෙන්න දෙන්නම්. ක්‍රීඩා ගුරුවරු දෙන්නට කියන්නේ ඔබකල කැපකිරීම ඉතා ප්‍රශංසනීයයි අපි අග එනවා. ඒ වගේම දියණියනේ උපහාරයක් ලබන්න කාටවත් බෑනේ නේද මේ ඉස්කෝලේ කොච්චර ළමයි හිටියද නේද අද වගේ ඔයාට තරම් උපහාරයක් ලබන්න ඊනකින් වතිරුවේ නෑ නේද ඔව් කැපවීම තියෙන්න ඕන උනන්දුව තියෙන්න ඕන ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්සෙන් ඉන්න ආදරණීය අම්මයි තාත්තා නේද සේවනල්ලක් වගේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි පාසලේ ඉන්න සියලුම ගුරු මහත්ම මහත්මිය. මේ සියලුම දෙනාගේ සහයෝගයෙන් ඔබගේ ඉදිරි දක්ෂතා සඳහා පුහුණුවෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා ක්‍රීඩා ගලවල කලාපය වෙනුවෙන් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ ඊළඟ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බෙදීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලැබෙනවා. ඔයා වගේම තමයි අලුතෙන් හඳුනාගත්ත තව දරුවෝ දෙන්නෙක් මේ කලාපේ ඉන්නවා. මේ වගේම පොඩිම පාසල් දෙකකින් ආවා. එකක් කොපෑව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයෙන් ළමයි ප්ලේස් එකක් ගත්තා. අපි යගයන් ඕනේ ජාතික පාසල් මහාවිද්‍යාල නෙවෙයි. අන්න වගේ කුඩා පාසලකින් මේ වගේ වීරමන්තු මණ්ඩලකින් එක ළමෙක් යටනත් ඒ ළමයා තමයි අපේ මුළු කලාපේ අනිත් ස්කෝල් වලට වඩා අපිට වටින්නේ. තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා පිළිගම ස්කෝල්. ඒත් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සීමිත ළමයි සංඛ්‍යාවක් ඉන්න පාසලකින් අපිට ජයග්‍රහණ ගොඩක් අහිමි වුණත් අපිට වටිනවා මේ මිනිත්කට තුනක්. මොකද වයස අවුරුදු 16න් පහල කියන්නේ තව අනාගතයේ තව අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් මේ දුලන්ට මේව ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. ඔය පළවෙනි අත්දැකීම. සමහරට අපිට හරියට මේවා පුහුණු කරගත්තොත් විදුවල් ප්‍රතික්‍රමයේදී සමස්ත ලංකා එක වෙන්න පුළුවන්. දුවේ මීටර් තව යට දැන් මීටර් 25යි දාන. මවත් ඔය දාන වෙලාව එතන හිටියා. තව මීටර් 5ක් අපි තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ මීටර් පහක් කියන්නේ අඩියක් නෙවෙයි අඩි ගියක්. අඩි වලේ මීටර් 30 පන්නන්න ඕන අපිට සමස්ත ලංකා එක ප්ලේස් එකකට එන්න. ඔයා දැන් ජෝල්ට අපට කියන්නේ ඒ ෆස්ට් ප්ලේස් එක දැම්ම 31ක් දැම්මනේ. කියන්නේ අපි 30 පන්නන්න ඕන. විදුහල්පතිතුමියනි අපේ අපේ මේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා මේ වර සමස්ත ලංකා යාමට පෙර මේගොල්ලන්ට පුරුදු කඳවුරු කිහිපයක් අපි පවත්වනවා. ඒ සඳහා අත්විම කරන්න. පුළුවන් නම් මම සුගත් මහත්තයා දන්නවනේ අර යටපත් එයා තමයි මම දැන මේ විසිකිරීම වලට ගොඩක් දක්ෂ පුරුදු කරුවෙක්. ඒ සඳහා යොමු කරන්න මම දන්නේ වල්ලි බෑ කියන්නේ අපි කියන්න. ක්‍රීඩා පුරුදු කරන ඔය දෙන්නත් කොහොම හරි කියලා සම්බන්ධ වෙලා තව ඒ අතරේ අපි ඉනෝරින් විපාර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට යන්න කියලා මේගොල්ලන්ට පුරුදු කඳුළු දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා උපකරණ ඔයාට මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මහ බෝධියට යන්න. මොකද විසිකිරි මිසව් වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වේට් සේම ඕන. ඒ සඳහා ප්‍රමාණ පහසුකම් මහ බෝධිය තියෙනවා. ඕන වෙලාවක කතා කරලා හවස වරේදී සතියකට දවස් තුනක් විතර හැබැයි දක්ෂ පුහුණු කරුවෙක් එක්ක ඒ වැඩේ කරගන්න. එතකොට අවස්ථාව මම ලබා දෙන්නම්. අවශ්‍ය උපකරණ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ ලීකේවිල අපි හදලා දෙන්න. එහෙනම් තියෙන්නේ වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. කතා පැවැත්වුවම සෙනුරිට ඉදී කාලේ වාසනාවන්ත